Andiamo dritti al punto. Ditemi cosa hanno in comune questi due giochi. Apparentemente niente, tranne se sei un complottaro come me. Ora vi farò sentire due audio. Uno è la foca di Overlord 2, l'altro è il Mimic di Dark Souls. Dark Souls ha usato per il suono del Mimic lo stesso suono o molto simile a quello là della foca di Overlord 2. Il punto è, qual è il suono originale da cui è stato tratto questo suono? 5 minutes later. Ok, ho appena controllato una cosa come 40 file audio di cuccioli di foca. E da quello che ho sentito posso dire che il suono del Mimic è quello di un'otaria. Più precisamente, un'otaria orsina antartica. Quindi sì, molto probabilmente il Mimic in realtà è una foca.